我去找了一只很性感的猫女。妈的，胖虎唱歌那么难听，还要三四千六。内镜龙龙头最后一颗被我们买到了。大家好，我是尚恩特派员 s a 今天我们提早要出发到上海参加 g k 战。那现在准备登机。 抵达了上海浦东机场，现在要去拿行李。拿行李完之后，应该先去饭店吧。司机大哥带我们绕过来上海新国际展馆。 第一区是我们接下来上楼的区域。万豪酒店，我们酒店的楼层在五十五楼，等一下带大家去看一下房间。哇！ 酒店下来就是玛莎拉蒂的展示中心。特太员现在带着大家来逛逛上海市中心的广场。今天是礼拜六，这边人潮也是非常的多。现在已经是六点半了，太阳还没下山。 走着，终于来到了外滩，让大家看一下外滩，看一下人家上海的繁荣。 费尽了千辛万苦，终于进来了，逛了一大圈，又回到了最原始的地方。我们来到了第二区，真的人很多。然后第二区看起来就是小只的模型。然后我发现了一件事情，拿正品的人特别多。那大家在袋子、袋子里面全部都装正品。 这东西超贵的，随便看它的一只小小的售价人民币七八百块。如果你说那个大只的卖七八百块，我会觉得说，哎，那还还很值得。有些那西看起来就小小只的卖七八百块，可是真的有些公仔真的做的很漂亮。小叮当那时候叫小叮当，现在叫哆啦 A 梦。看到了没有？这只两万，差不多两万。然后哆啦 A 梦三千八，妈的，胖虎唱歌那么难听，还要卖四千六。 看看那个顺丰快递都直接进驻，然后现场打包，那些都是货。一个模型展创造的商机，看有多大。台湾要不要办一个？台湾应该可以办个 GK 展也不错。哇，又看到那种限制级的、限制级限定的，靠腰这一次就是多多多买回去用的。这个真的看起来蛮野的。终于来到了集美电厂， 哇天哪，那边好多人哦！啊，进来了，排队进来了集美店堂。好了，又到了我们干活的时间了。这一只是大将黄月，航海王的五千四百九十九。然后这只是凯多，那个横幅盖起来的，应该是卖掉了吧？我们来看那个之火舞吧。 都五点了，还这么多了？猫女的魅力那么大吗？还是钢铁人？我们去找那只很性感的猫女。 这一边都是一些小的模型，是有些真的还蛮可爱的。刚逛了一大圈之后，发现有些真的做工真的很美，拟人的那种真实感是真的做得不错，难怪有些价格卖到非常贵。现在目前问到最贵的是一万八千多块人民币。唉，这种东西真的是有钱的哥在玩的。唉，逛了一天，最辛苦的就是买到了这一只限量版的异色白狐。 规格就有了。今天的上海又是下雨的一天，等等，我们就要出发到 G K 展。今天 G K 展第二天还是那么多人，每次都要走那么远。 我们又到了上海新国际博览中心的入口了。我们早上票也买好了，哎，登记完，了。等一下我们去做个人脸辨识之后，就可以直接入场了。我们今天的第一站，T e S。哇，他今天的胸部被遮起来了。 <laughs> 我靠！ 个头这么多人买，那卖到了缺部。这颗头叫做内镜龙龙头，造价不菲，一只人民币将近两万，还好不是美金。我们今天来帮潮流车库找了这一颗内镜龙龙头，很幸运的现场剩下一颗，最后一颗被我们买到了。我觉得我非常幸运，在现场看真的很漂亮，很屌。等回台湾之后，大家可以去潮流车库观赏这一颗龙头。 这个龙一定没有在刷牙的。来，我们要看一只不知火舞，一比一的。这买回家是要干嘛？放在门口吗？当门神吗？我觉得这只我个人蛮喜欢的。咔打滴。其实来到了集美殿堂之后，发现它的东西的做工，即使是还蛮细腻的，在配色上面配的也都不错。要带你们来看一下中国开天，可是现在目前人。 也是很多，啊，里面都是人，啊，外面也都是人，啊，好像现在不让人家进来。了。大海，大海，你刚买要吃那观光灯一摆？这阵买开了北外啊？做了北外啊？现在不到三点半，中国开天在收工了，因为他们等一下五点后转场就会收拾了，准备撤离。我整个在外面用拍的给大家看。 现在展场已经慢慢进入了最后的收拾阶段了，现在很多展场都不让人家进去了，所以我也是这样一边走一边看一边晃，哪里可以进去就去哪里，哪里有没看就哪看。这两天都跑来展场看的一个想法就是，进来钱要带多一点，不然真的看到忽然间有货了，有东西了，看钱不够。 太尴尬了，所以我们还是要带着人民币进来。带信用卡进来没有用，因为他们现在大陆地区很多的卡片都不能用，只能用他们的银联卡，或者是用微信支付、支付宝这两个东西，其他的好像都不接受。要离开之前再喝一下。谢老板，谢老板，你那只牛一只三百八啊？你要买几只？你要买十只吗？那个小姐姐长得不错哦。后腰这只好像马总。 像吧，像妈豆吧，还是像那个什么三菜柱？然后这西看起来就小小的，卖七八百块，这的钱真好赚。